手骨裂案例。好，他是摔断，他可能跌倒，然后就冲击到，那所以他现在说有裂，需要打石膏。如果照你刚刚讲的，只是啊有一些裂，但没有跑掉的话，那我认为实际上根本不用打啊，膏，真的太重。那你会不会痛？ 这里在痛着，这样子。他现在这里痛，是因为这里引起的，总不会升痛，等于从这一点一直痛下来。那这一点是这里的，所以我按这里，他这个痛就那这里的痛，我要按这里，这个叫肩部延髓，它撑下来的时候，这里也有痛。 你看，我们一直在注意注意他的画事实上他伤到的这些东西。来，我们再来试试看。你再跟大家讲，这样会不会痛？有没有？